Ui, ala video kau sampah lah. Kau tak payahlah video, buat video-video ni. Kau buat pun lebih-lebih. Kau stop lah. Alah. Jangan siapa yang kau ada. Usaha hingga capai ke udara. Swag to the edge. Tahukah kau ku kesepian? Tahukah kau ku kesunyian? ku bina tanpa hadiran Rasanya seperti dipinggirkan Tidak ku impikan semuanya berlalu Yang berlalu itu sudah berlaku Mohon tolong jangan pandang itu Aku tidak mahu semuanya berlaku Kecaman, kritikan semua tidak diimpikan marah yang kau lepaskan Tidak sanggup ku berhadapan Ampun ku memohon ampun kepada diri Yang pernah ku sakiti selama ini tapi mama aku pernah pesan Jangan hirau apa yang orang cuba jatuhkan diri ini Jangan kau hiraukan Apa yang orang cuba jatuhkan Walau sakit, walau pedih Usahakan sampai puas hati Kutukan hentakan dasar pedih tusuk hati ini Buat apa kisah kata mereka Buat saja apa yang mereka tiada Tahukah kau ku kesepian Tahukah kau ku kesunyian Pentas ku bina tanpa hadiran Rasanya seperti dipinggirkan Tahukah kau ku kesepian Tahukah kau ku kesunyian Sakitnya tusuknya hentakan Pedihnya rasanya pukulan Jangan siapa yang kau ada Usaha hingga capai ke udara Kritikan tusuk dalam diri ini Langsung tidak jejas dawat pena ini Langsung tidak jejas dawat pena ini Jelas apa kau buat tiada guna Tembakan kau langsung tiada makna Anggap saja mereka tiada apa Engkau buat apa yang kau suka Jelaskan apa kau mahu Air mata mengarir Setitik demi setitik Karangan aku tulis bukan untuk menyakiti Kaligrafi sembah ku takut hilang di otak ini Lata yang ku takut hilang ditenggelami Bila mana diri ini bersama diri ini sendiri Di mana tujuan aku perlu fokus lagi belum mati Pedih sakit yang menyakiti Tajamnya jari berbicara Semuanya jadi gila